bwobanga walidde eddaaku ntegeeza munange yeeno gyosembyeyo okulya ate mumwaka guno kubanga olunaku olwale tulina okusibulukuka nkya lunaku lwa idi ofitiri kale mu mbeera yonna yonna tubeebaza abasobodde okubanga ate musiiba wakati mu kiseera kino kyetubaddemu nga tuli ku muggalo olw'ekirwadde ekya covid-19 ekibadde kitusenkenya mu mbeera yonna yonna abasobodde okusyalinga ne muwaako bannammwe kampuni zezenja ez'enjawulo eziddukiridde abantu ab'enjawulo mukoledde eddala tubadde kulaba abatwala ku supreme council eh, world muslim league eh, yavayo wali kurabitwa tulengedde ate saudi arabian embassy mtn edduukiridde abamawulire emikutu egy'abasiraamu alhaji abdukarim kalisa webali nnyo n'enteekateeka eyaba mtn tv salam tv pal fm voice of africa radio birali n'abalala abangi basobodde okuba nga baganyulwa mu nteekateeka eyo pala fm n'abawuliriza abaffe nammwe tubeebaza puroguraamu yaffe ya siima imam twatandisa olunaku olwajjo okutuukirira abaimaamu abalala ddala 35 omwaka ogwedde twalina 8 naye olw'obwagazi n'embeera ebaddewo mu kiseera kino nga bayimaamu baffe embeera mbi twasazeewo ku mulundi guno tukubiseemu emirundi esatu n'ekintu oba emirundi ena ku bayimaamu baffe olwembe embeera embeera abaasoose jjo baafunye etteretebwa lyabwe ne baasa okubayambako okubayisa ate mwezi guno abalala temugamba nti nno tebannajja ttiimu zaffe batandise okupakira ebintu bagende ku nguudo ez'enjawulo abalala betaasobola etutuukirira ka mobile mane mujja kuba mukafuna n'amasimu gajja kuba gabatuukirako ddala saabasiitaanyi musa musa munange uh, owa wano kugonda ku gangu ziti gangu muslim yasitukidde mukakadde saabasiitaanyi waffe tukuyozaayoza weebali nnyo okubeera ngaensonga ezo zonna zitambula sikulwisa eyo kujjako amawulire gennaku haji makolo kavuma gwe bayingiridde mu kiro ekikeesezza olwaleero naye ne beetikka buli kimu ne kasita obulamu bwasigadde obulamu bwe bugagga tusaba okuva mu ngo akugumiza eddala mu mbeera eyo omukukunavu kavuma eh, talina munaluga eh? nze nakyaliwa mu kudumi wange ntulya bulungi wetuuka ekyeggulu mhm. nemubuuza mukuuyi nakimu nyumba najolo mweri nsiina mhm. efumu mweri nsiina mhm. enemwenda omulayaasi nsiina nze nasulabu enyumba eh. sigisulamu Ah, kyoyogeddeko ekyo era eh. nafe nyomukiriza kati buli kayigula yandika nzikiriza okutambula n'ekidomola kyasidi kimu uh-huh. kati ate nafunye ebbaluwa endala eh. koma ku bisatu olw'enneeyisa yange ennungi gye mbadde n'ekimu sokolinde eh. olw'enneeyisayo ennungi awo ng'okozesa ekidomola kimu ekyasidi kati bakukkiriza oyite nabisatu ebyo byonna byakiwangina nabisatu mbeera bweyetagisa kati nzike izuwa kutambula nebili mwanga embera bwe yetangisa ate concentration concentration gwe nkufuira ku lubuto na gwoka mu mugongo ah, oli konk gwoba tutege kakunumba otira ki eh hey. gwotira ki asi dio wa kufuira nzige wachi ah, gwe no lupira lwanga ate katigera katigera <laughs> katigera gula ki bine ebinene nga kigendera bweru wa motoka soko kigendera bweru wa motoka yange no manyira ngati fuange kizosi <laughs> you see for you eh hey. nabagamba nti eggwanga lyo liri mukatyabaga kanene mm. why mm. mafia yalya buli institution yonna mm. the professor you look in usa trump yavuddeyo namira kulolofeeri mm-hmm. naye ani amulumba medics bebamanyi as far as coronavirus is concerned mm. the medics mm. every effort is done to help their economy mm. wano mu uganda babbe buli kimu bakibbiramu hmm. amawulire bagatwala baprofesa babatwala bandi bonna babatwala kandi bajja babateeka nakipolitikiti nga neŋŋamba ti mu myaka nga kumi okuva kati everybody olubye congolese olubye singa kasolabanga entertainment industry ngebuminze omanya muli ku busiru kulinga kunywa omwenge gwangule ogujjudde muwogo muwogo was imported here by colonialists in Africa okutta obwongo bwabwe muwoga hmm. abantu mm. gwebanywa gwebalya yeweyiganga gwebaanika ku musana mm. naye ono ananuuka ono yeah. Hmm. muleete wange nkuttirewo n'amayuni ge kaseewaka wabeerawo omwana ayavula mm -hmm. n'oleeta amayuni ge bwayiisa abwo ta, tamira mannyo kyotegeeza tamale muwogo bwayanikibwako abeera olwoateredde oyo gwolya muwogo ozipapasire brotrin africa usiriwaza bantu nedaetailand omuka tanga omuwa omuntu bakusaba emyaka musanvu wambizi ona nani ukono eh. kakati mbagamba eh. nti society mm. mwajirekera omuntu omu nabaga nti abantu abasigalawo tuli nze mhm. abategeera embeera nze mhm. kadaga mhm. president museveni ne bamafiya mumuli batunuulizi muli mundongo wankuuna kuuna <laughs> brian white eh. nomutuletera kati e brian white eseri eh, kubiralaobwana buno bweyagana okubaana buno obwengulugulu obwokusipaaka bwe bumukuba eh. ate bakasuku kumakya bamuwaana kubatebukwanako eyo si bato ya media nzeninga yalabyenga bato ya media wakati awo serebule simanyi sere hmm. ah, nakwata jo omusajja ne mubimbi ejovu nti ndi sirebu serebo serebo ndi serebo profesa abera serebo mbwani serebo ndize ndi serebo ugwe hey. serebo kitegeeza nti basiru banno batudde ne bakulaba nti mubusiru bwabwe gwobasir <laughs> ye serebo hey. nze ndi serebo uh -huh. kane profesa bye serebo hey. no fe tuli bachivers nolwekyo kakati mwensi yammwe yadda ku bakongo yankoonakoona abalala bagikoona abalala bagikoona ah. top 10 byebyo society kaseeko muokulowooza enyindo zembwa abaganda bakugamba nti olunatawaka bwali muzibaki nyindo maafi yekubye buli kintu kyonna kakati nze mbabuulira tamale katono hmm. ani avunanyizibwa kukugjayo ekifaananyi ekituufu eri abantu netutabeera eh. mu byandongo nabiki anti baggwawo abantu baggwawo nkugambye in Brazil, a minister resigned. Why? As a medical doctor, he could not accept. Mm. okubeera ne pulezidenti akkiriza akabuka kakwate abantu katambule emedical dokita mm. pulezidenti gyo yabakotingira nti ab'ebigenge bajja nebabeera ne bagenda ati edistance mu bayigirizwa ba yesu lukka yali medical dokita mm. lukka yali musawo mm. luka yali musawo yali mm. medical doctor yali muvubi wa byennyanja era enjiri ya luka yanjawulo nnyo mubali hmm. eh, kivulabo musa mbamugaa nti abasinze okusoma obeeyi abasooka mu ddiini obaani toleeta bugagga bunga omutwe mu siru mm. very important mm. kakati mmwe intelligensia abayivu bammwe mm. bafukamirira bamafiya balaga musabo tibannaddiini ate bafuuka kusamirira setaani kakati ensi nesigala bwetyo kati ani anatereza anti kakati ffe twasigalawo batono nnyo era you cannot create another mirundi ekyo tekiriyo hmm. anti nze eh, mm, how can i be hmm. bacommentatos bonna abali ku maradio abali ku ki agents babamafia hmm. nti eno ensi eggwanga gye ririmu amusingi ekku ekku teje kuwa genshi museveni nawe soko lindi eno government government ene li well established hey, uh, katia hey. aniaso gula hukuwamba e, e, museveni kankuburi ka e, tiba kuburi yako tuwasoma kwa tuwasoma kwa kumusajja gubasa nga mchisenge cha queen queen ya kwanibwa queen hey. wabu ngeleza queen ya sangu msajja mchisenge chingatate kete jaisi kakati oyo omubenzi omuyita wakuzanya agamba nokwana kwini omukazi gwotakwanako omugamba otya nti yakugaana mukazi gwotakwanako naga nti yakugaana ate yaba yakugaanaki oba wali sekuretadimayaako kati ne gavumenti eringa mukazi mhm. waliwo abajja okikwana nga bali bweru bali mundali ate eno bano be bali mu museveni yakola ensobi etya you cannot hold power when the family expands mm. okujako ngaoli mukambwe nnyo amini yali bakinze amini yali bakinze ababe bennyini mm. mu mm. byafayo tulina empera nero mm -hmm. mama we yekubaana mukumusuula namusalaku omutwe yasalaku nnyina omutwe mm. empera nero mm. kasita famiry egaziwa Mm. nga toli idi amini tosobola basalaku mitwe kubakuba amasasi mu lujjudde gavumenti bagisuula ne bweba bizinesi bagisuula anti bano batya mm. kakati bano abasitudde gavumenti baabwe bamunda kyobola bano bakaka bani tebasobola boogerako museveni tajja kufuna lipooti ya intelligence officer ne bwanaleeta directa wa m16 namufuula owa yiso talina kyajja kufuna ono tayinza kwogera ku bano katonoko tamale president agezezaako okuteekawo institutions ezenjawulo nateekawo anticorruption eyambeko kwa igg naye atigomeza nakalema atigomeza abantu naye okusala emisindo okugenda ekala gwaligendera mu kaveera nakalemereze ku luuku hmm. amuteringeyo nakugaa nti buli muntu yenna pulezidenti gwawaana bamafiya mwe bayingira ate kuluuku atya kikyakozeinda mudakiika biri ngenda kipuluvi nga nakalemaize kuluuku owasaidize kuluuku akuloize kuluuku nga yakwata bali eri aba opmabali bainfulatinze ebyemabo tebaliiyo abo nabo abasajja babiri abaagala okusuula museveni baali bayeekera bebaakuba bano linda akatabo kange mpandeza akatabo kange mm. nti cannibals in lugudo ze cemetry temugaa nti lugunda eh. omusajja ngamwita lugudo nswa za lugudo yayina gundi yayina semetry ye mwebaziika abantu naye abasezi bagizinda nebatandi kugizinramu mhm. temugamba ofiisi ya prime minister omanyi mwemuddira nyo ebintu byae byempandikiikisa katimugenda kuddira nswa za lugudo muyite lugunda kali akatabo kalala eh, kalala those two men eh. were a uh, former rebels kasa ah. president yabayita ne batula mu state house mm. nabagaa nti njagala okugalawo naye abantu bomukampala baliaki ne bamubalira mm. abajjena okulya kiro bweziti ebinya ekyo biki nabaga nti mwetaaga sente mekawo wenyini genda mm. kugalawo mm. nibamuga nti fitenda ini biliyoni mm. kasita bafuluma ababiri bafoma ba, ba rebels abaagala obwa pulezidenti mm. nebawamba bannaabwe nebabasibisa Hey, yes. yes, I have evidence. So I even have them hey. on audio. Meeting is up on audio. Tamale. Two former rebels. One of them wants to become a president. Agabi akawunge wabo kamalawo. Mumukaba kawunga yakagaba wabo. Ina ambitions of a president. So calling day. yes intelligence muzeyitaisobola eyo yonna eyafa era waliwo ekiseera kyengenda okusabira mayibaga azibulira bagamba mm. nnyo nti eh, eh, tikati kuwalne bwaba yina ekyagenda okukola mirundi n'atandika mm. naye wabe wamulimbalimba aveewo kubanga byengenda okwogera mu maaso awo n'abiwulira mm. eggwanga ligenda kutabuka eggwanga ligenda kutabuka maaso awo nabyengenda okwogeraawo eggwanga ligenda kutabuka kagana kankubuulire <laughs> nze bano abasajja nabalabirawo mm. nenzijangambagoba nebajja banerigamu nebanemwa because siri muntu wakuzanyazanya ebyo mm. nabuuza omuntu nemugaanaebubuntunuliro laba nti mm, ndi nyo human being if somebody aludde nange okumala ebbanga nantunulira bwati weyubula <laughs> nange waliwo lwenetunulira mundabirwamu nebyenkola nehistole yangeogandabikasiyeze yes at times i fear myself <laughs> kakati mm. Mm. nakugamba wano nti president museveni batandika omupulaningira olugendo olumutwala eh. mu 2009 eh. nenkugamba eh. nti abasajja bano invisible hand, invisible hand. Uh -huh. e. invisible mm. hand nakawandika nakakafulumya emirundi mingi era bwe tuggulawo omuggalo ngenda kuddamu mbukubye ku byo bwonna kati weebuli mm. for the future will exonerate me mm. dated 19 july 2012 nabagamba mm. this group mm. wants to protect what they have rooted and get another slot of eating more preoccupied by this fear of another person taking power who is not from their camp, they decided to take on the president. This is why the two groups emerged in government, one headed by Professor Bukenya and another one headed by Mbabas. However, these groups, apart from disagreeing on who should be president among themselves, they have no fundamental difference. This is why Dioro served under the Chogam Organizing Committee and nobody detected the wrong doing because their interests were protected group bili zajja mu government bali mm. balooza nti president museveni mu bbiri kumi na mukaaga ntiubava mujjeko mm. 86 gundi kuba museveni nabagamba nti gundi yesinga obukulu museveni is underestimated mm. kati nebeekutulamu group bbiri eya bukenya mm. neyambabazi nebatandikaho okulwanira ku kiziko hey. Eh. ekyo tukita bipola mm. russia naamerica mm. tigavumenti bo bejjamu babiri buli munafuna faction yeyiye mm. naye nga baagiriyinga ono principle akakiiko ka cogamu bukenya yali chairman nga kuteesa yevaisiwe nga mbabazi kwali otafire yakaddukamu yanga nti muganda nga omanyi ndabye endusu eziwandagala mm. kino mukwano gwe yakiteze kitimba nzirusi mm. otafire is the only minister who sent there his junior hope mwesiye mm. yanga kino mukwano gwe yakiteze kino ate hopemwesige nga mukwano gwambabazi nadduka <laughs> naye bayomberayo eh. abayomba ah. bwe bagenda okubba sente zakyoka mubayomba ah. eh, tebayomba wy <laughs> divisioni zaabwe zyali artificial nabaga nti buli lwolabanga house galo ne house boy nga balwanagana gwe linda lubuto babalimba gwe nenkugamba nakugamba nti this, this, this media bafuna amawulire agakabushenga mm. this media only undermines the president because the two groups longly believe that they, they benefit from president departure they only differ on who should succeed him therefore they both agree that the president should go they are seeing his continued stay in power as a threat to their own survival they wrongly believe that he to protect their wealth he should be uh, uh, sacrificed Museveni's continued stay in power send the shivers to their spines one they know that their members are losing grip on the anti-corruption agencies like the IGG auditor general and the parliament this means that if Museveni goes beyond 2016 their wealth is in danger mm. which bakola bawamba ebitongole byonna buli museveni gwalonabaga nti mafiya ya uganda eringa omusajja omwenzi ku kyalo mm. tawerekera bagenda kwogereza ye gwemuleeta omugole gwakwana abona banakalema feke wasaidi feke bona bana feke bana bakaka feke mm. so nti si bagezi kaka mm. mugezi mm. nnyo mm. naye yawambibwa ono arrival yali yakatuuka it is not kaka who is wrong mm. the president is method of work mm. alina kikola atya trump president wa america mm. asinkana director wa saye eh, every day mm. nga temuli muntu nga bali babi naye president uli wogenda omulaba nga befuula basekitale befuula baki nga babeerawo mm. these are spies mm. ate mwe temulina kalege emugaa nti muzeyi njagala kukulaba omu mm-hmm. mm. batya mm. kakati kakka naye eh, owa intelligence ate nayita mu pps amukufikisingira appointment mm. inspekita jeno wa polisi naye nayita mu muntu amufikisingira appointment this cannot work president ayogerezganya nabo direct anti bali badde balina kotirayi naye ate banobera musete usinga banoonyanze omanyi naye abatamwa naba abagaga babye sente nyingi hmm. ate ate bamufera ku bizibu byabwe thats why hmm. he hides from them hmm. nti buli omu ajjajja ne baba nabo bakutamanga buli ajja aleeta bizibu buli ajja aleeta bizibu bobaboggolera dambe ondeke nange empumulemu Mm. kyobalaba nti omugagga tayomba nabaana be dadi mm. dadi dadi bwekijja bwekikuzanyirako kijja omugaati mumotoka bwekijja naye omusajja omwava aleeta obusungu ewaka buli omwamutye terorist olumulira nga ajja nga mm. badduka mu bisenge mukazi we yekka yamumanyi kuba naye ayina wamukwatira ayina federoi <laughs> awunayogera plit <laughs> kakati bano ababbi bateeka pulezidenti ku bunkenke ajje ku mbaga yange muzeki enyumba yange bagitwala muzeki hmm. kakati naye kyakola abeekweka eh. Eh. kati yeyo loopol nga balina kuyitira ate mubano babakakati gwe ekitegeeza nti bwembanga nze nkufikisingira appointment as pps hmm. kitegeeza n'abantu bange bonna hmm. n'oyo omuna mulekewo emyaka ebiri naye ajja kubeera capuchad kubanga ate newaabwe kati nabo omwerigyoni yewaabwe abateso nawo mulimu gurupu eyagala okufuga eggwanga mubatesoesitaani eyo kakati egamba anti abaganda bafu abaganda bali mu federo baggwawo mm. kakati e, e, tribes endala zo zitegedde egaapu nti bwabaagenda mm. tutegeke naffe okwetegekera ani ajja yes omwana omugezi wakanze nabaganda nalemesa olumbe lwakitanga okulwabya emyaka kumi nemeka paka lwenamala okufuna sente mugabana ebyapanga nze mungobera bweru kukima mazi mm. I have to sit on the security council oyina oh, okutula kulukiiko luli olusalawo ensonga ningamba nti obusika bwe mbunyima nze mumpe ennyumba yegindi eh. eh. nawe noteka ukondisyoni haa ah, tuwate tukoze nsovi yee eh, eh. kati kwekenda gori wakuchalo jia kule bidira bantu kwekeke haa ah, gowa bantu pira umurumbe kwa eh. kwa manyaba hakuno mm, mm mm mm, mm. nange nukula kusecurity council kakati kabile endala zuzi mazo kutegela nti whether you like it or not museven is going to do what to go kakati kambabudi muganda chia singo mkazi webu kede yu ya amai alwa anita among ya kakabe mirundi yemeka terimye muganda ate yaleta namucere teyaleta posho nemotoka nagireta eh. era nabagaye nti kuno okugaba ebintu kubawemula abaali bagaa nti hamumwavu ekisaawe kimulemi yasooka okuleeta miliyoni kikumi mm. abala nebafuna geeki mm. owokubiri gundi eh, ono omuganda nge mugenyi eyakubwa mm-hmm. amasanyalazi oyo ngaalwanyisa mm-hmm. abaterorist mm. yalese brandi nyo gundi ne kampuni yani eyano <laughs> eyagundi kagina yali agikobye omusajja oyo gwolaba gwadalabe ku mugenyi mm. nti kagina mulokole yali amugjeko ekizimbe okukipangisa afe amasanyalaze gwe gakubira ku mulimu nti kagina mulokole samuvuzisipanotibalokole the pretenders the masqueraders kubanga bwotuule mugenyi omugjako oti ngaate ogenda kupangisa walala siga nti ozimbye ekizimbe ekikyo Mm. naye dotsi yawaddeyo sente meka ye kaje neyakawaayo meka nawulidde ngaoli ayogera abaga nti banange akasajja ka mirundi katusse mbadde nkyabonabona nadola emitwalo enkaaga gye nagaba e rwanda kakati ate omusajja anoonya ku nsiba mugenda kuwulira ekiri mu fumbiro nedda kakatiba ekitamale hmm. katonoko kweyo ensonga ogambye nti nno mu kiseera kino waliwo groups eh, eh. Eh, ah, ah. kati zino zamaagi nga bukenya bwe bamugoba nembabazi n'avaamu uh-huh. mafia newamba bano babe bennyini kati bamunda ziri groupsbatasobola kukwatako era kankubuulire pulezidenti mwamulabye lwaki eyakomyewo ogwokubiri okera lifayinga ah, buli muntu yabadde aga yajja teyeetegese <laughs> nedda jukira speech basooka ne bajongezayo nti wankeera ate olwamala najja bayoola ababbi bonna n'abayita mu state house uh-huh. kakati babba amasanyalaze ago gabatwala bwekyamubba mwabyemu luno uh-huh. ate amasanyalaze gansanyudde nnyo mm. walike ne tuli agenda bagamba mm. kasita mutwogera ne mututwala mu kkomera mm. twogera baani abagabadde mu mwana wange beboogera museveni ajaggwawo ekigo eh? beboogera babe benyini ab'omunda nobba n'amasanyalaze agagenda okuyamba museveni tupopalalize nti omwana abbye olubengo omwana bwabbe olubengo kitegeeza ayagala mufe enjala omwana kasabba olubengo ate munaaseererawo amasanyalaze wikipopularize the president yowali jimu mwemubbira nago nemugabba 50 million dollars nabano basaze amagezi nakalima mhm. yaganya okukwata abo yaganya obakwata owasaidi yaganya obakwata anti nakalima situgi wabano bano abekwese museveni batalaba mhm. kakati bwebajja yabayoola mhm. atuula nabo mulumu ababuuza ani mubbi yabatwala ajja okwogera <laughs> nga bali mu kisenge abagaliddemu naye kisumuluza kirina yeabayola <laughs> nabagalira <laughs> mu kati ajja okuladio okwogera nga abagaliddemu nomunyo naye kisumuluzo yajja nakyo naye yajja munyiivu nnyo amasanyalaze gamulumye nnyo mm. nakalema agenda akula agenda ono minisita agenda ate bano bagundi era abayambe bayinza okubatta anti wali ki eh. netuli agenda kubanga baba bali bagala kukwata md asdisumanakulolozedas bwebamugamba okukwata omulala kabusenga yakubiddwa kabusenga yakubiddwa nekulubya n'obujozi bwabwe kabusenga ku luno yakaluzinga kiro 15 kabusenga aweddewo kabushengawe yakoze ki mweno period yabadde munga yabikuba group eri mu syndicate bakuba syndicate yeye ina mawulire eh eh eh eh uno eh. mukazi ko mukampala oyo namugwanya tawolebwa sente kati minister wa kampala wa kampala tumuola sente ate ye yabiyingidde eh, mu ati ati bamukoza mu bus na azilya sente eh neka neka bujone ngarabiye zili bus zibali bali eta kitakabali mamujao batekewo mulala e bagambako nti endagaano ye ntibiliyoni nkaaga mu buli mwezi bali biliyoni nkaaga ku baasi baasi zaani abasajja bagambye kuluno katwankulira omusajja ono ti otusibira bwerere bantu bo eh. kakati bwamala obbayogeddeyabagaliramu <laughs> hey. nagenda asoma ekiwandiiko nga bali munda ekitumuluza kirina naddayo kati bano mulimu eyali ayingidde nesimu akubira munne <laughs> iwe omusajja eh. atuyina omu yagambye eh. bwekyatukaba amazika kuluno yatukabiza omusaa <laughs> akubiramu namugamba eh. nti omusajja atugaliddemu omusajja oba agenda kutokyo obaki ag yakola halo halo bwe yamubuulira ba mudakika tano bagenda okulizako esimu okugiraba mm. ngaali busiya ku booda atemye <laughs> atemese ejogo libaweddemu babimu ejogo libaweddemu bukyamubba ku luno mwabbya amasanyalaze yeyeyeye eh. ekiri mufumbiro ekiri mufumbiro ekiri mufumbiro kabusenga ku luno nekkulubya leero okkulubya ganamumyuka nekabusenga ganamumyuka leero okkulubya ganamumyuka nekabusenga ganamumyuka be babadde bakuba abantu wano akayimba ngaokayimbyewo <laughs> oli musanyufu nyo otera kuyimba nga oli munyiivu <laughs> kubanga kati omanyi yesu yagamba abayigirirwa be mm. nti mwebase mm-hmm. mwekijja temukiraba baali tebakiraba because ya human beings kakati nze entundu yabannauganda bwente ngalaba bano bannauganda nabo tebamanyi kijjasikiwensoni eriwo bannauganda tebamanyi ah, ati mwalitegereddewa leero kabusenga ganamumyuka nekkulu byagana mumiuka <laughs> kyebabakoze abo ngaobajjeko bo baluddega si mikwano gyo naye abalala banekabusenga nebwalaba embwa eyise ewuwe adduka adduka kabusenga nga yalabye embwa gyatamanyi tasobola kusigalawo kakati ate abasajja nkukanye nti bali ababiri abasibyabaguwaatudde mm. omwayagala bwa pulezidenti era gabyakawungaewabasibyaguwaatuddenedda nakalema yeyajja nakwatanti nakalema akolagana nabo 59 biliyoni zebaali babba era baziba okumanya abasajja bo bazibu ah, ah, ebijanjala ah, ebifu babigoba kakati ebabigobaanti wulirira kyenkubulira ebikomyawo mumanyi omukubanababiri owamaje Eh. ye yagenda n'alaba gye babisudde n'abiyolawo n'abyoza nebijjirako amagye ne biyingira mu prime minister's office genda eh. osoma akatabo kangeasoma akatabo kange cannibals in rugudos mm. cemetry mm. olaba abasizi bwe bazinanga bwe bati bwe bajjayo emirambo bwe bagizaayo bwe bazina bwe bazina temugamba ompandika ku ofiisi ya prime minister eh. afe abagandaabaganda tukugandi erinnya tulina nswa za mm. luguudo asanga, eh. asanga yabojja eh. si lugunda ah, ono nagenda nempandika akatabu kange <laughs> nti ah, gundi kabaka w'abatatembwa mutatembwa nembaga nti mutatembwa yayina katikiro we nga yemumpi <laughs> mutatembwa yayina abasajja abamaanyi bebayitanga ababizzi nga bamuyamba okubba <laughs> babaitanga ababizzi nga komanda waabwe yekyewakutta mabeere ga mukazi hmm. yewaananga nti ne bwe bakaddi bategagwa eh. ngaalina makambuuzi eh, eh, alina mpangulula mwagateeka mubira <laughs> zinawandika kubatatembu nantiamunempandika akatabo kange omuko mm. omuko lwembawo ngaasanyawo bwakabaka bwa musanja eh. nemugaa lwembawo yali muko eh. naye nazaalawo ejaliya namugamba uh-huh. nti wadde toli mulangira osobola okufuuka kabaka eh. natigomya abantu mulubiri naye bugatanza bwe yali egenda okuwambawo bwakabaka bwa bugenya uh-huh. musanje nayita abantu Eh. nabaga nti naye bagundi bagendu bange bonna balagawo mm. gundi yalagawo waliwo akasajja akakubika entongoli nga bakayita mirandira eh. naye nga bakajogadda nako nekagenda nagani nemirandira bamugoba nti eh. naye ani abagoba nti lwembaawo yayinawo mutabani we nga bamuyita mukenzi nagamba mukenzi nti a kiki ekiriwo kati nti ate waliwo omulala lwembaawo ne banne waliwo kajiiko waliwo kobusigu nga yasasanya butwa Eh, eh. wali ugundi wakaitanga sungula nkaino mtu bweguzi <laughs> nagama mukenzi nti bonna bayole yali amutumye mukenzi kulengera eh, wala ba nabakuba mulubizi yabayisa mu kibuga ekikulu kampala banya n'abateeka mu kkomera eruzinga bwe nakawandiika era mwaga musima ebyawa mbumbu abe twagereza bugereza nze siwandiika ebyo kakati kano akatabo katabo kalungi nnyo akanswaza kanibos <laughs> in nso za lugudo zi cemetry eh. bwebasitula abafu bwebabasirayo bwebasitula wano netamale nga bwobyogedde tusuubirayo okulengerayo abantu ku kabangali nga babakabyeyinukaamba mpandika 212 mm. nabagamba nti pulezidenti okulwaku kibakanga omanyiye pulezidenti yali alowooza nti when the people get money eggwanga libeera but the question is kasi abafuna sente gwe bazijjeeko ofuuka mulabe mm. tukita lucifer fiole mm. lucifer twakijja mu byofuzi kyava mu lucifer mm. nti fe mukristianity lucifer yali malayika mulungi nnyo mu ggulu nayagala okuwamba katonda the first who happened in heaven katonda kyeyatukolako ate yamukkiriza najja ku nsi namusindika ene waffe kakati nja kuwoza naye ye yalema katonda fe tunamusobola fe abanafu ah. Ah, yatuwa kigezo kitono ah, tobyamaani atusindikira yesu eh, nasindika ono yagenda naye ono lusiferi yagenda naye lusifeyakema nono gwe basindise ye yenyini omuntu nalimu omuseveni <laughs> namutusindikira eh, omukazi nanoba ku musajja owamaje ayina emundu eh. kati gwomuwasa otya ngaayenderamu ewo wamaje <laughs> Eh. kakati tukita twakijja mu lusiferi mm. tukita lusife fiole a eh, mm. person yave helped akusasula mm. bubi mm. Eh, tukita lusiwonyegere yali kusambya kakati bano balaba pulezidenti nga eliability nti pulezidenti bwemumugjako ffe tulinawo abaffe ffe twetesetese addako abawaffe bamafya be balina sente thats why mm. nakugamba nabuuza hajiwan shake ndemuga nti owaayi ettalaka ligamba litya nanyinyonyola nemugaa nti byenyinyonyodde olowooza kyangu nnyo museveni okutalako obwa pulezidenti abuwe kadaaga kubanga bano bonna aboogera mm. mwetemanyi kye boogera nti okulonda kweyongereyo mm. okulonda kweyongereyo batidde museveni nti ayina landsemateeka eh, akugamba nti kati sa pulezidenti yeyongerayo obuyinza abukwata sipiika ah, ate sipiika teyaweebwa budde bwakumawo ekitegeeza bamafiya <laughs> be bayinsaitinga abantu eh. kadaga bamugjeko bateekeko situuji waabwe bifo that's why the fire is in eh. parliament abantu babulijjo tebakitegeera olutalo luli ku eh, parliament kati bobi wine yakubiddwa neyeegalika ate atya yawedde nanti atya besi yagambye bobi wine bwetugenda mukalulu kano omusebgeni agenda tukuba tuyiseemu n'olugaayo fe ababiri mhm. tetugenda mm. tulekeye asimbewo ababe koza ate mm. besi yamaze dda okukolagana netumukundi tinze mm. nkulekera kati ababesiye bonna bagenda watumukundi kakati onaviiriddemu bwereere era bamuyise yekka ne mukazi we Mm. bazze bokka mm. naye nedda bobi wine mulamanga kubya baana babana mu migo mm. bana kisaana abantu baduse ku bantu wano yes naye yakikiriza yakiriza proposo ya gundi nkubulidde yakikiriza proposo ya besigye has retired honorable uh-huh. the coming of tumukunde onalekeddeono amulira eh. ti yamuma obuyinza gurupu yemu eh. gurupu yemu naye omusajja gwe bobi wine ekyadde kikutwalayo kyadde ki agenda ne mukazi we tagenda nabantu bakwate ekifudde ekyabwe mbu kati fena tetujja kwesimbawo that is stupidity let me tell you nebwe babanga pulezidenti takkiriza bantu kuba campaign as it is eh. emmali bakola batya esouth korea bakola batya obanga ogole mm. yagamba nti beshi yasobola okuyimirirawo ngaali mukkomera tuli mu lockdown lirinabeshi gyamulaga ate no bakuttire ku bingi mm. amenvu nalabye menvu nakabalagala agenze naye omukazi ye bamutwala dda nedda mukomyeo oh, okubisanga abaana babannamwe nemubakubisa tiya gasi mwe nemulioka mwe nemulioka mu juvuna juvuna ne mubazanyirako omukazi ya bomu omukazi ya bomu sa jota yogedde kawo lira omukazi ya bomu sa jiro mm, yi mm. yamutigati mhm hati na ale mu emikolo soko linde hi omukazi kwe kubenye ekikondo kyekirana bana eh, was acquitted why did gwali otiga wachi <laughs> no muteka mu mudu eh kitu eh mm nogamba omusajja terera kubesasi neega esasi ligana okufuluma akutta eh. kubana obadde omugambo naye ate mugisha muntu waneeno nga tomutaddewo mugambye bali simugisha muntu eh. tumukunde gwe baleese kati besiye salendade tumukunde nono ne bamutwaliraetmiteriyo mm. kamba buli ekyokulabirako eh, wanekasubi e e mm-hmm. omuvuuka wefudisi eyewandiisa mm-hmm. mm-hmm. omuvuka omulala mwerabidde yali mwana muto musitekanso ngaalina sente zenyingi babyebye hmm. nagenda amugula emiliyoni aga eh. nti gwegenda nibagenda mwereketa commission hmm. after gundi nga hmm. bamaze okukuba obupapula mhm. nagenda mwereketa commission navaamu nga tebasobola musazaamu mhm. balotipepa zamala dde okkubwa ndiyo nno nti balonda kisumuluzo batikinganga kisumuluzo weve yaliwo yakisumuluzoyes why does besige fear now ntibalonda ekisumuluzo because youare not new mm. batwaliddemu bobi wine mm. basajja babala why they have the money mm. nabaga nti waki abasiramu basakisidinga mu bisinesi mm. kitata nafuga bodaboda katongole nafuga gundi christian yaliwo katongole muwino toza nemuganda nkakoza musiramu oyo wenakasero why one nti batandika business nga bato two teri musiraamu ali mumpeka atalina diro ddene where people meet three kitata yakolanga duway wuwe era nga sheekakoza bye bajja which mm. means in islam an educated person can compensate upgrade his education by interacting with educated ones mm. christianity tekirina deliver nekrukrusipopo posimanyani ebyo ecrusive life so there is no way they can percolate their knowledge to the law gundi kati kyotugamba bobi wine yabadde compromise bamukubye yamugambye mbufembi fe abaganda batugamba nti abatamivu bagamba nti fembi tuddeyo tukuba abakazi baffe omu yakuba bisenge kati besi ye yawadde tumukunde ono bamututte na mukazi yagenze naye mubawagira baki nedda gundi mwe mwe mwe bafuuka mmwe to incite the population tefe tuwagire babaka ba palamentimukoye tunaberawo nga tugira nemukubisa abaana babanamu emigo byatiyagasi wemukolaki museveni temusobola muwangula thats afact naye ate ayagala okufa obubi bwakunamira katonda ate amutta bubi fa bulungi wowe butwa you are going to be defeated Then, let us analyze mm. if is basi a new man ah, besi okujja kugamba nti nediini eziludde wano zikya uh, gundi mm. nti omusiraamu ayaziina mm. muchachi ne bakuba engoma das besi ye need any introduction mm -hmm. das bobi wine need any introduction Mm -hmm. and people vote according to symbols mm. yes mm. ne museveni nga omwijjeko enkuufiira nomuteeka mukalulu ngaali sabumagid sabu mm. ngaali mumakati agwa mm. tulira nobulango bwe anold man with the heart uh -huh. kakati tubuuze ekibajjamu kati bano kiki bajja aa ah, ah. bwebiwani teyesimbangakoowo kati mm. kati ye aswala atya Mm. webesige wali osazeo bakusibirire mukomera era bakulonde mm. kati bano bamaze okukitegeera babala kyenabagambye timaafi yebala kati ono bamugjemu mm. ono alekere tumukunde besige alekere tumukunde tasobola kulekera muliyati apaana naye ate tamale waliwo tawunyi bwako mpewo ya lumafia musabo tagenda waliwo gurupu eyaba disgranted uh, ya hey. ugandans ezenga ekula from 1 million 2 ah, million ah. yo enegenda eh, ne decision eh, yabalibwe eh, balowooza nabagamba babesiye nti lwaki mu nyanja temubeeramu siteegi y'amaato tivugako mayiro ana nona ana okuva mu lyato erimu okgenda mu ddala we wali obuzibu thats why you have to, to reach the show kakati ye besiga alowoozanti aleta mm. tumukundi aleta tumukundi mm. nabano mm. abasibisa bagundi abasibisa bakuwatudde nabo banoonya bwa pulezidenti bagabya akawunga ewaabo okukamala obukamazi musajjayabasnakalema nadduka nakalema okuyingira kala gwaliyingira mukaveera kavu nkubuulira pulezidenti amaze omutegeera nze namulabirawo nasiba abaana bakitakana ebikolimo ebiri ku nakalema ne bwomuwasa takuza baana gurupu eno eyaba disgranted tebukire omuntu ah, omuntbano ah, ah, kyebakoze eh. how do nan politicalgund political tanicals mm. become important mbwanasaze diro nalagaeno mm. you see nabaga nti kusaasira mm. mm. bonna nabano abavudde ewa bobi wine mm. nabagamba nti ne bobi wine yenyini mm. yasanga mukazi ayina kabina Mm. nebwomujjako gomesi nekikoyo akabina kasigalawo mm. kubagubala olugoye volumuluyo olugoye mm. nakabina kooli olugoye kabaka wewevuwe yes. kakati mm. abo bobi wine bajja kufa bubina abaana baabwe mm. because this group gwere bakugulanga ovaako mm. besiye kati yalese tumukunde mm. avaawo asigira honalebule mm. kakati yona agenze ngambwa mm. hey. eri gurupu thats why i tell you nti people change society changes between 40 years and 50 mm. except the soviet union that collapse at 70 years mm. the people of tripoli of bengazi came back at tripoli after 40 years mulibia mulibia nga gaddafi amaze kugwa the tutsis went back to rwanda after mm. 50 years mm. germany united after 50 years mm. kakati encha encha nga 24 may lukumulenda mm. nkaga mukaga obutero yakuba obwakabaka mm. tuli mu myaka 5 mwena chovula mm. mmengo kati mufu obutego mm. yakuba siyono mm. ono ono kati shadow ndi okuja kachikambo kati kiro mm. naye se ono semwogerere gundi tukiyita misinoma sibe bamikaire kintu kifu after fifty years obwakabaka bufu mm. buli omu abuvuma kati bufu anti fifty years nti mm. gwegattako nti omwana mm. omwana yaliwo omwaka munkaaga mumukaaga kati ayina emeka ataano mwena mm. kakati ate yaliowekyenda ayina emeka mufu kubanga yali badde wakikumi mm. beni kiwanuka yali wasatu mumwenda yali abasinga obukulu obota asatu musanvu mutesa asatu mumukaaga mm. kati bagattireko ataano hd mm. byalive nawe tewali nayeno gavumenti 35 years at 40 as we approach 40 years mm. age ya crisis tukiita middle age crisis mm. when a man clocks 40 45 50 atandika okusala ebigooli alwana nabukadde bade mubuulya nti oli mukadde yesigalangi apaminga enviiri mm. ate bye twabikolanga mubuto mm. mubuto ofuka mukyoto ofuka muva okole ki omere ebirevu nebirala mm. you are struggling to become an, an, old. An, old. but as you reach 40 mm. you start struggling osigalenga okyali eh, muvuka nosala ebimemeya mm. nokola ki nti weyita muto eh, ekimemeya si kyekyokufuna singa buli kimemeya bakitekako nti kino kyamyaka abiri mm. ekimemeya ekyemyaka ebiri bakisala bwe bati mm. ayihiya mu balunzi bente enkufiire yina kyeraga nti okujabuluza bwotyo